Экипаж сейчас действует на свое усмотрение. Отходить или выжидать боевиков. В сирийской арабской армии приветствуется обоснованная инициатива. И если экипаж решает действовать так, значит офицеры могут одобрить его план. Экипаж первого танка переносит огонь влево, вдоль коммуникации боевиков. Камеры на втором танке фиксируют, как боевики из глубины застройки открывают огонь из пулемета в сторону пехотинцев, которые сейчас слева и сзади от танка. Танкисты быстро определяют место позиции и посылают боевикам осколочно-фугасный подарок. Танкисты наблюдают за линией фронта и ждут приказа от командиров. Самих танкистов прикрывают пехотинцы. Задача стрелков не дать выстрелить гранатометчикам по танку. Первый танк отрабатывает снова вправо. На цель танкистам указали пехотинцы. Второй танк бьет низко. По полученной информации, возможно, здесь есть выход из подземного тоннеля. Танкисты стараются обвалить выход, и тогда боевики будут лишены маневра и подкреплений. Второй танк ударил по предполагаемому выходу из тоннеля. Экипаж первого танка наносит удар в эти же постройки. Танкисты своим огнем взяли этот участок обороны боевиков в клещи. На правом фланге офицер получил информацию о движении боевиков вдоль забора автодороги. Там вырыта траншея вдоль забора. Это позволяет боевикам перемещаться вдоль линии соприкосновения и обстреливать пехотинцев. Для уничтожения этого укрытия выдвигается танк. Эти мешки с землей сложены боевиками. До того, как была налажена переправа через этот оросительный канал, оттуда регулярно велся обстрел позиций сирийской арабской армии. Вот и сейчас снайпер боевиков попытался из винтовки калибра 12,7 мм ослепить танк, расстреляв оптику боевой машины, но промахнулся. Сейчас он уязвим, так как открыты борта танка, а орудие нельзя развернуть в сторону врага. быстрый проход к забору, и танк выходит на огневую позицию. Дыры в заборе – это амбразуры боевиков. Весь забор надо снести. чтобы разрезать коммуникации подразделений боевиков. Второму танку дали задание ударить по боевикам вдоль канала. Часть боевиков пытается уйти из расстрелянных позиций в сторону правого фланга. наносит удар в основание здания, за которым было замечено передвижение живой силы противника. Танк на правом фланге разбивает позиции за забором. Боевая машина находится лицом к лицу с террористами, и танкисты обрабатывают поле боя пулеметом, пока выискивают цель. Главное не пропустить выстрела гранатометчика. Второй танк, работающий на автодороге, посылает еще один выстрел боевикам и начинает отход. танк находится на маленьком мостике и при развороте грунт осыпается. Боевая машина, что называется, клюет носом ворык. Офицер дает команду дать задний ход. Я в это время пытался установить камеру на монопод, и поэтому, естественно, тряска. Мощь двигателя и надежная подвеска Т-72 позволил ему без особого труда выбраться из арыка, не обратив особого внимания на постройку сзади. Командир дает приказ уходить экипажу с поля боя. танк на правом фланге продолжает разбивать пути коммуникации и укрепления террористов. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, Марат Мусин, ANNA News, Дамаск.